बिसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे अच्छा आप किसी भी इंसान के पास बैठ जाओ ना उससे पूछो कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो हर इंसान एक ही चीज़ आपको बताएगा कि मैं लाइफ में कामयाब होना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मैं ज़िंदगी में जो कुछ सोचता हूँ या जो कुछ मैं चाहता हूँ वो सारा कुछ मेरे पास हो जाए अच्छा उससे पूछो कि आप उस कामयाबी के सफ़र तक जाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हो या आपको उस कामयाबी को लेके क्या फीलिंग्स आती हैं और आप क्या सोचते हो उस कामयाबी के बारे में कि आपको वहाँ तक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मतलब वो सोचते हैं कि कामयाब होना है पर वो ये नहीं सोचते कि कैसे कामयाब होना है या उस कामयाबी तक जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं आज मैं आपको एक बड़ी एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कामयाब होने के लिए ना हर इंसान सोचता है कि यार मुझे कामयाबी मिल जाए मुझे सब मिल जाए जो मैं लाइफ में चाहता हूँ हम सबका यही ख्वाब होता है ना कि हमें लाइफ में सुकून मिले हम जो चीज़ें खुशियाँ मिले हमें और हम उन खुशियों को पाने के लिए कोशिशें करते भी हैं एक हद तक करते हैं बल अगर आप एक चीज़ देखें ना तो आपकी कामयाबी अगर वहाँ पड़ी है तो ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उस कामयाबी तक जाने के लिए आप आज की डेट में क्या कर रहे हैं आई एम श्योर कि मोस्टली लोग यही सोच रहे होंगे कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे लेकिन ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम कामयाब कैसे होंगे हमें वहाँ तक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं तो कामयाबी तक जाने के लिए जो बहुत बड़ी एक चीज़ है वो है कोशिश और कोशिश कैसी होनी चाहिए कोशिश होनी चाहिए आपकी क्यूरसिटी के साथ तजस के साथ एक जस्तजू के साथ करना है करना है करना है और करना है तो फिर करना है अब एक दफ़ा गिरेंगे उठेंगे फिर गिरेंगे उठेंगे फिर गिरेंगे उठेंगे तब तक आप उठेंगे जब तक कि आप उस चीज़ में उठ नहीं जाते उस चीज़ में मास्टर नहीं हो जाते एक नाम बहुत बड़ा नाम लियोनार्डो डावेंची ये मेरा फेवरेट बंदा है जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और लाइफ में मैंने इस बंदे से बहुत कुछ सीखा है एक ऐसा इंसान जो कभी ना स्कूल गया और एक महरूमी की ज़िंदगी में जिया जिसके वालिद साहब जो थे और वालदा जो थी उनकी आपस में शादी ना हो सकी शादी क्यों ना हो सकी कि इनका थोड़ा सा जो है ना वो फैमिली क्लैशेस थे वो एक पुअर फैमिली से थी इनकी जो वालदा थी और ये जो इसके जो वालिद थे वो रिच फैमिली से थे तो दोनों की जो है वो शादी ना हो सकी तो आफ्टर बर्थ जो था ये बंदा अपने वालिद के पास रहता था और वालिद जो थे वो इससे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं करते थे लेकिन इस सब के बावजूद जो एक बंदा एक स्कूल नहीं गया वो बंदा एक साइंटिस्ट था वो बंदा एक आर्टिस्ट था वो बंदा एक पेंटर था वो बंदा एक इंजीनियर था वो बंदा एक मैथमेटिशियन था वो बंदा एक मिरर राइटर था कि मतलब ऐसी राइटिंग करता था जो सिर्फ शीशे के सामने रखने से नज़र आती थी वाह सिंपली वाह इतना कुछ एक इंसान कर सकता है को तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जाएं बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम्स में जाएं इंसान के अंदर सिर्फ एक जस्तजू हो कुछ करने की तजस हो कुछ करने की कोशिश हो ही कैन अचीव एवरीथिंग आप अगर इस बंदे की लाइफ स्टोरी देखो यार यू विल अमेज कि इतनी ज़्यादा स्किल्स में ये बंदा मास्टर था ये अकेला बंदा इतनी ज़्यादा स्किल्स में मास्टर था तो मतलब जो लोग समझते हैं कि हम एक ही स्किल्स सीखेंगे हम एक ही स्किल्स में रहेंगे तो यहाँ तो इस बंदे ने इस थ्योरी को गलत कर दिया कि इंसान मल्टीपल टास्किंग के लिए भी बना है इंसान कुछ भी कर सकता है whatever he want she want कुछ भी कर सकता है इंसान कुछ भी कर सकता है इसी तरह आपको दुनिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेंटर्स मिलेंगे बहुत बड़ी बड़ी जिन्होंने इन्वेंशन की इंसान को अंधेरा नज़र आया तो उसने अंधेरे में रोशनी लाने की कोशिश की थॉमस एडिसन उसने बल्ब ईजाद किया इसी तरह इंसान दूर थे एक दूसरे से तो ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा आला दरियाफ्त किया जाए कि एक बंदे से दूसरे बंदे से बात हो सके ग्राहम बेल फ़ोन ईजाद कर दिया इसी तरह कुछ लोग पढ़ने के शौकीन थे अखबार पढ़ने के शौकीन थे या कुछ पेपर पढ़ने के शौकीन थे और पेपर्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बन पा रहे थे तो क्या हुआ जोनस गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन दरियाफ्त कर दी हैनरी फोर्ड ने गैस पावर्ड कार ईजाद कर दी स्टीव जॉब्स ने एप्पल ईजाद कर दिया मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बना दी निकोला टेस्ला ने मोटर बना दी और पहली दफ़ा अल्टरनेटिंग करंट की थ्योरी दे दी आप इतना कुछ देखो कि क्या है ये रातों रात बन गए क्या ये रातों रात बन गए यार ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं अगर आप मेरी लाइफ स्टोरी देखो तो मैंने भी तो एक लाइफ में बहुत बड़े टफ फेसेस देखे थ्री एंड हाफ ईयर्स लगे मुझे बेनाम से नाम बनाने में कहने को बड़ा आसान है तीन साल और छः महीने बट जब आप बर्दाश्त करते हो ना तो मेरे ख्याल से तीस मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता इंसान से बड़ा मुश्किल वक्त था बड़ा मुश्किल था ये वो चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में रख के देखी सीखी कि the was totally toughest time my life के जिसमें मैं बहुत बड़े बड़े सिनेरियो से गुजरा अच्छा अब इन सब चीज़ों से अगर आप देखें मैं आपको एक कॉमन मैन एक और कॉमन मैन की स्टोरी सुनाता हूँ मेरा इतफाक़ हुआ रिसेंटली सियालकोट जाने का तो वहाँ हमारा स्टे था वहाँ हमने शादी पे गए तो वहाँ एक बंदा था तो मैं उसको बचपन से जानता हूँ उस इंसान को ना मैं जब उसके पास गया तो उसके वालिद साहब भी पकौड़े लगाते थे समोसे पकौड़े ना तो उनकी एक रेडी थी आज इस बंदे ने एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था जस्ट सिंपली पकौड़े समोसे और ये चीज़ें बेचता था और उस बंदे के पास इतने लोग इतने लोग हैरान था मैं ये सब देख के मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या था उसने कहा था नाम बनाने की जस्तजू कुछ करने की जस्तजू तो जब आप में भी नाम बनाने की मुकाम बनाने की जस्तजू आएगी तजस्स आएगा क्यूरसिटी आएगी कि मुझे कुछ बनना है मुझे अपना नाम मुकाम बनाना है तो यकीन करें कि आपके अंदर मेहनत भी आ जाएगी आपके अंदर लगन भी आ जाएगी आपके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी आपकी जेब में पैसे भी आ जाएंगे आपके पास वक्त भी आ जाएगा सिर्फ एक बार इस चीज़ को आपका सोचना बड़ा ज़रूरी है कि मुझे कुछ बनना है मुझे कुछ बनना है और मुझे उस बनने के लिए हर काम करना है वट एवर देखिए आप और मैं हम लोग ना थोड़ा सोच के डर जाते हैं कि यार अगर वो ना हुआ तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा थिंक लाइक दैट कि अगर आपने एक काम करने की कोशिश की और आप उसमें नाकाम हो गए तो क्या हो गया क्या हो गया लोग हंसेंगे अरे लोग तो हंसेंगे आप कामयाब होंगे तब भी लोग हंसेंगे आप नाकाम होंगे तब भी लोग हंसेंगे लोगों का काम है हंसना तो ये ना सोचो कि लोग क्या सोचते हैं ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हो तुम यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना बड़ा ये रिवार्ड होगा कभी भी कोई दुख दर्द तकलीफ आए ना don't think like this is pain उसको चैलेंज बना दो दिस इज़ माई चैलेंज ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक चैलेंज मिला है इस चैलेंज के बाद ही मेरे लिए कोई और चीज़ है और उस चीज़ तक जाने के लिए इस चैलेंज को पकड़ के रखना इसको फेस करना बड़ा ज़रूरी है तो वो जो वक्त होता है ना चैलेंज का वक्त वो आपको नाम मुकाम और वो सारी चीज़ें देने के लिए होता है तो ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी नहीं हो तो कुछ बनने के लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो अल्लाह से जुड़ जाना अपने आप को पहचान लेना और अपने उस जज्बे को पहचान लेना और उस जज्बे तक जाने के लिए हंड्रेड एंड टेन परसेंट लगा लेना अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए अपना बहुत ख्याल रखिएगा असल अल्लाह हाफिज़